сегодня сняла видео про то, как я буду как бы строить свой дом. Как бы, ну, под землей. Строю я достаточно, когда я быстро. Если что, меня не могут иногда, ну, тогда, иногда, согласиться с мной. Да, я выяснил видео снимать, хотя они у меня получается, но это уже, знаете, на этот, на этот Да. Что же еще можно сказать такое? Ну, вроде я восстановился, у меня все вроде пока что нормально. Конечно, отсюда плюсы, что у меня было все хорошо и так далее. свой сервер, и я буду его рекламировать. IP напишу в описании. хотя, ну часто делаю себе типа базу такой. Ну, я не такой базе. Базе. Тут у меня будет мебель. Ну пока на этом все. Всем пока. Я ворота.